Welcome to my channel! In this video ay gagawa tayo ng Keto Avocado Toast Recipe. hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking channel, please subscribe to my channel and please hit the notification bell button para lagi kayong updated sa aking mga video. So, umpisahan na po natin! Narito ang ating mga ingredients. Samahin lang natin ang mga ingredients, ang melted butter, egg, flour, baking powder, salt to taste, garlic powder, ground pepper, and ibitin lang natin. At saka ang cheddar cheese. Pwede natin gamitin dito ang parmesan cheese. So, i-mix lang natin ng maayos para mag-combine lahat ng mga ingredients. I-transfer lang natin mga best sa preferred bowl and then ima-microwave natin for 90 seconds only. Ilagay lang natin mga best sa microwave for 90 seconds. So, aalsa yan mga besh. So, it's done. So, look at that guys. Nag-double yung size niya. And now, hahatiin naman natin siya. Oh, mainit. Sorry guys, mainit ha. <laughs> hahatiin natin siya sa gitna guys, tapos i-oven natin. Bake at 100 degrees Fahrenheit at 15 minutes only. Meanwhile, habang hinihintay natin ang ating binibake ay mash lang natin ang ating avocado. lang natin ang egg at maglagay tayo ng konting pepper and salt to taste. At ipa-fry natin ito. Fry lang natin yung egg. Little oil lang ang gamitin natin. thank you binibake natin na bread, uh, kunin na natin para lagyan natin ng topping. So, ayan na siya mga besh. Perfect. And now, maglalagay na tayo ng toppings mga besh. So, kumatay isa. And then, lagyan natin ng toppings na mashed avocado. So, layer lang natin dyan. for one serving. So, set aside ko muna yung kalahati. And then, add natin on top ang ating fried egg. Then, i-sprinkle lang natin ng dried chili. Crushed dried chili ito mga best. So, optional lang to kung gusto nyo maglagay or hindi. and then dash of ground pepper and salt. Keto avocado toast is ready! Happy eating! Thank you for watching! Kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa channel ko, abay mag-subscribe ka na at pakihit ang notification bell button dyan sa baba para lagi kang updated sa mga video na aking i-upload. Salamat! God bless! Bye-bye! See you on my next vlog!